Onları dinler veya onlardan haberdar olurdu. Bir gün geldi ve sual etti Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Ya Resulallah sen ne zaman peygamber kılındın dedi. Çünkü müşrikler, münafıklar etrafta sürekli olarak son peygamber Musa'dır diyenler olduğu gibi aleyhissalatü vesselam bir diğer taraftan peygambere inanmayan müşrikler de vardı tabii ki. Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın sonda gelişine ilişkin zaman zaman Yahudilerin özellikle daha ziyadesiyle Hz. İsa Efendimiz'e biçtikleri o kötü muameleyi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama da yapmaya gayret ederlerdi. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam sakin bir şekilde sırtını hafifçe yukarıya doğru kaldırarak ben diye buyurdu. Adem ruh ile ceset arasındayken peygamber kırıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Adem ruh ile ceset arasındayken cevabı onun nuru Muhammedi olduğuna delil olmakla beraber bir başka hadis-i şerifinde ben Adem yaratılmadan 14 bin yıl önce Rabbimin huzurunda bir nur idim buyuruyor. <clears throat> Bu nur ilahi meselesinde İbn Abbas Efendimizin bir sözü kimi zaman yanlış anlaşılabilir. O yüzden Siyer-i Nebileri de takip ederek oradaki birbiriyle çeliştiği zannedilen aslında birbirini tamamlayan beyanatları da sizlere ifade etmeye gayret ediyoruz efendim. İbn Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. Adem yaratılmadan bin sene önce Allahu Teala'nın huzurunda bir nur idiler. Bu nur tesbih ederdi, melekler de onun tesbihine eşlik ederdi. Zaten Siyer Nebi'nin başından beri Allahu Zülcelal'in tecelli ilahisi hasıl olmasa hakikaten insan olarak, varlık olarak hiçbir alemin mümkün olmayacağını beyan ediyoruz. Ancak bütün hakikatleri Cenab-ı Hak bir tecelli ile yaratmakla beraber o tecellinin devamıyla o varlığa tabir caizse enerjisini ve imkanını sunuyor. Ancak bütün imkanlar diğer derslerimizde beyan edildiği gibi bir vesile ilahiye bağlanmış ki onunla hakikat beyan ediyor. İşte biz bugün nefai ilahiyenin dersini yapacağız. Çünkü hem ruhtan hem de nefsten farklı olan bu unsur bizi insan olma vesilemiz. Bizim bütün hayvanattan ayıran, bütün mevcudattan ve varlıktan ayıran temel özelliğimiz. Meleklerin secde etme makamına eriştiren, Allah-u Zülcelal'i bütün cihetleriyle tanıma imkanını bize bahşeden nefay ilahiyenin kısmen ne olduğunu beyan etmeye gayret edeceğiz.'' Hz. Adem Efendimizin nur olarak beyanatının da bir tecelli ilahide bu dersin sonunda göreceğiniz hakikatin delili olduğunda görmüş. Bu futuhatında aynı zamanda bu delillerle yola devam ettiğini izah etmiş olacağız. Efendim nefai ilahiyenin kendisini anlatmak biraz zor. Çünkü üç temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi ilmi Rabbani olması ve Allahu Zülcelal'i tanıma ilmi için ihtiyaç olunan olması. Kaderde yok ve gaybi olan bir hakikat. Neden gaybi? Çünkü kader kübünün dışında. Allahu Zülcelal ne zamana ne de mekana hiçbir şekilde mecbur değil. Her şeyi yaratmış olan o. Madem ki ondan bize gelecek bir emanet var, o halde bunun varlık aleminin dışında <clears throat> bütün bildiklerimizden bambaşka bir cihette olması gerekiyor. Aynen de öyle oluyor efendim. Kader kübünün dışından bir nur tabiri caizse katılaşarak kader kübünden içeriye süzülecek. Elbette bu kader küpünde büyük bir depdebe meydana getirecek. Bu sefer insan olan bütün boşluklara Ademoğlu yerleşecek, İnsanlar isimlerine kavuşacak. O güne kadar kader tahtasında Kimin ne olduğu belli değil. Sürekli bir fiil var. Bir şeyler yapanlar var ama bunu yapacak olanın kim olduğu belli değil. Yapacak olanın üstünlüğü anlaşılıyor ama bu üstünlük hangi cihetle bu kadar etkili olabilir? Henüz kimse farkında değil. İşte cinlerin bir türlü anlamak bilmediği alandan bahsediyoruz. Bu tabirca ise sizin elinizdeki kimyasal bir karışıma onu çok daha kuvvetlendiren hem de öylesine ki suyu demir yapabilen cihette olmasıyla ifade edebiliriz. Nefai ilahi bu cihetiyle Rabbimizi tanıyabilmemiz, bütün cihetleriyle tanıyabilmemiz için ondan takdir edilmiştir. İkinci olan odur ki Hz. Allah'ta var olanların tecelli vesilesidir. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Diğer bütün canlılarda Allahu Zülcelal tecelli eder ve bu tecelli o canlının devamı hükmündedir. O canlı Rabbimizi sadece belli yönleriyle tanır. Sadece ya vasi, sadece ya muktedir, sadece ya cemil ismi şerifiyle tanırken bu kez bütün Esma-ül Hüsna'sı ve hatta yazılmamış olanlarıyla da onu tanıyabilir olma özelliği tecellinin insanda yeniden bir teyakkuzla zikrullah ile geriye döndürülebilme imkanının varidatıdır. Yani tabir caizse en kaba ifadeyle şöyle izah edebilelim. Diğer bütün canlılar bir kablodan elektrik alıyor. İnsansa bir şeyi alıyor, aldıktan sonra da Rabbine geri gönderebiliyor.'' Diğer canlılar da geri gönderseler bile bu insan gibi olmuyor. Yani kaderi değiştirebilecek kadar duası etkili olan sadece insana takdir ediliyor. Bunun olabilmesi için insandaki sözün ve kelamın mutlak surette kader tahtasını geçebilir olması gerekiyor. Madem ki onu geçebilecek, öyleyse bu nurun katı, delici, sanki bir kurşun gibi olması gerekiyor. İnsanın kendi cihetiyle kendi mekanında üretilemeyecek şekilde olması gerekiyor. Bir mekana gidecek ki mekansızlık tezahürüne mecbur olacak. Bütün mecburiyetlerden, zamandan ve mekandan sıyrılacak. O halde onda hasıl olan ancak ve katiyetle Rabbine ait olacak. Öyleyse insanda var olan nefay ilahiye insandaki varlık aleminin kesin ve yaşam süreci boyunca Rabbini tanıyabilme ve bütün cihetiyle iman hakikatine erebilmesi için Rabbinin ona takdir ettiği birazdan ilerleyen bölümde ruhun yerini delillendirir ve ispatlarken ruhun nefs ile beraber vücutta kayyumiyet ve bu dengede varlık izahını devamı için gerekli olan bir fiziksel koşul olarak karşımıza çıkıyor. Yani şunu ifade ediyoruz. Aksonla dendrit arasında elektrokimyasal geçirgenliği sağlayan nefistir. Aksonla dendrit arasındaki boşlukta ruh vardır. Ruhun bu nefis hapsinde <clears throat> hissetmediğini hissedebilmesi ve nefai ilahiyeden gelen hükümlerle ki bir sonraki dersimizde bu detaya gireceğiz biiznillah. Oradaki hikmetleri yaşayabilmesi ancak onda var olanla mümkündür. Bunu en kaba tabirle atomun ayna fonksiyonuyla her cihetten üstün, herkesin cevher diye bahsettiği ama hakikatte cevher kadim olma yolunda muktedir olan Hazreti Allah'ın yeryüzündeki hakimiyet beyanatını sırlı bir şekilde insana takdimidir. Efendim tecelli ilahinin kayıt yoludur. Nefayı ilahi üçüncü maddeyle beyan etmek gerekirse. İşte tam bu nefayı ilahiyeyi anlayamasak da vakti gelince inşallah cennette Rabbimizi görmek nasip olduğunda bir biizinla nefay ilahiye o hakikatte gittiği yerde kendini izaha başlar. <clears throat> Efendim bu noktada Cenab-ı Hak DNA'ya, akla, kalbe bu nefayı ilahiyi verecek. Ama tam bu arada zamanı emrediyor. Zaman mekanla beraber secde ediyor. Zaman deliğinden geçiyor bu nefayı ilahi çünkü o virüs canlılık ve ete kemiğe dönüşme sürecinde kirliliğin özüne gerektiriyor. Çünkü maddenin tamamının buna göre inkişaf etmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz yeryüzünde hayvanat birbirini yiyor, birbirinden besleniyor. Ama insanın kendisinden beslenmeye niyet eden, bunun için mücadele eden, bunu besin zincirinde bir yere koyan başka bir hayvana denk gelinmiyor. Yani fizyonomik olarak, biyolojik olarak evrimsel matematiğin dışında bir şey var ki bu vücutta o hayvanlar alemi tarafından dahi biliniyor. Bu noktada beyan ettik ya kaderde artık insanlar ve isimleri de belirleniyor. Hz. İsa Efendimiz'e kadar gökleri Ahmet yazısı nefay ilahiye insana denk geldiğinde mühürlüğü veriyor bütün gökleri. Sidretül Münteha'da zaman ruhların hepsinden bu üfürüğü boşaltıyor. Her ruh kendine hapsolacağı çekirdeğe atılıyor. Dolayısıyla bu an aynı zamanda ruhların da çekirdeklerine Sidretül Münteha'da bir meyvanın içindeki çekirdeğe hapsediliyor. Ta ki biraz sürecek bu tohum, kalubela olacak, oradan gelecekler. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'e nefay ilahi verildiğinde Siddetül Münteha'da bir çekirdekte ruhlar tohum hükmüne getiriliyor. Öyleyse nefay ilahi ruhun teyakkuzuna hizmet ediyor. Tüm çekirdeklerden çıkıyor sonra ruhlar Hz. Adem'in dil kökünden gelirken yeniden emrediliyor. Dolayısıyla nefay ilahi her noktada ve her hakikatinde bu ibareyle kendisini ifade etmiş oluyor. Efendim tam da bu anda <clears throat> Allahu Zülcelal Sad suresi 72. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ O vakit onu düzenlediğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde edenlerden olun. Öyleyse bu ruh Cenab-ı Hakk'ın kendisinin ruha sahip olduğuna dair değil, bu ruh nefhi ilahi olan bizim şu ana kadar anlattığımız hakikat. Peki nefaya ilahi geldi, vücudumuzu buldu. Peki vücudumuzda ne yaptı nefaya ilahiye? Onu da yarınki derste anlatacağız inşallah. Kalın sağlıcakla.